难道一定要泄露我培训现场的秘密吗？难道不应该吗？啊，是教教大家啊！上次我们教了整个这逻辑，左直右腿，哒哒哒，全是直拳，特简单，傻子都能练会。四拳，哒哒哒哒，这边哒。好，右拳做对，左拳右腿，反正最后一拳完了接另外一侧的腿。补板就是同侧去补，蹬蹬。那我们玩一个游戏，我来先搞一下谢教练，就是几拳就是几腿。那比如说一就一拳加一腿，二就左拳右拳两下， 对，好，这样我们来玩一个数字游戏啊，来三十秒的一个小挑战，我喊几你就打几，来七，一、二、三、四、五、六、七，这边一二、三、四、五、六、七，好二，二、一，给它数出来对吧？随时切个位置对吧？好三，一、二、三，哎三、二、一，好五，五四三二一，五四三二一，再再再一个七。 七六五四三二一，七六五四三二一。好，这样你可以跟你的小伙伴玩三十秒的挑战或一分钟的挑战，看你们的体能是什么样的状态了。一般人可能一分钟哇就挂了，新手三十秒已经气喘如驴了啊！ <laughs> 气喘如驴，一牛，nice。大家可以回去试试，跟你的小伙伴玩一条腿玩一天，对吧？一条腿玩一天。